here we go for our video thoughts of the day uh, sì adesso in realtà sono tornato a casa avete visto il report avevo detto uh, fuori, era fuori la casa di mio nonno anzi la porta il palazzo e la casa di mio nonno paterno quando vado lì purtroppo non posso urlare più di tanto perché l'orario è quello che è in genere vado sempre alle 3 e poi appunto sono molte persone anziane, quindi non posso eh, alzare, urlare la voce più, urlare più di tanto, per cui questa è la motivazione, la chiarisco. Una volta per tutto nel caso qualcuno si chiede appunto perché ho la voce così bassa in quei report. Ma today is another important day, day because today I would like to wish a very, very veri, veri, veri, veri, veri, veri, very one day nemmeno in realtà almost one day to the, the first daughter of, of my sister che appunto was born yesterday ieri alle alle eh, 9 di sera è nata, è nata la figlia eh, di mia sorella, appunto la prima figlia, and she's, uh, is, her name is Elena. So, a very happy birthday to her. Primo giorno quasi per lei e lo farà alle 9 di questa sera. Grande emozione ovviamente per mia sorella, come tutte le donne, è stato facile la prima esperienza, insomma, il primo parto e quindi è stato sicuramente molto complicato, sono stati gli ultimi giorni, mia madre ovviamente ha molto intenzione più di tutti, ma diciamo mio fratello avendo fatto anche lui, avendo avuto la prima figlia il 18 ottobre scorso, praticamente queste due uh, figli, che sono due, due, femmine appunto, a questo punto hanno quasi sei mesi di distanza, di differenza voglio dire, l'una dall'altra e appunto la figlia di mio fratello è quasi sei mesi più grande della figlia di mia sorella Bene, eh, sì, bene, eh, io in realtà come qualcuno, se qualcuno mi ha seguito nei mesi passati o comunque quelli che mi seguono sempre, eh, sa che ho una visione in realtà diversa sui figli. Certo, sono contento appunto per mia sorella e eh, mio fratello, ma <clears throat> io, eh, io credo di essere antinatalista, eh, influenzato anche molto dalle filosofie di Schopenhauer, insomma di Leopardi, di Emil Cioran e questa gente qui, avendo anche io studiato filosofia. Comunque sì, eh, io come dicevo sono, non sono di quelli che pensa che la nascita sia un gesto positivo, ma all'esatto contrario perché prima di tutto, prima di tutto il figlio, il nascituro, eh, è contro il suo volere che viene al mondo e quindi non è libero perché scelgono altri per lui e se si chiedesse a lui appunto se eh, sarebbe voluto venire al mondo oppure no, certamente risponderebbe anche di no. Bisognerebbe chiedere a lui per sapere se veramente al figlio sarebbe voluto nascere oppure no. Quindi, prima di tutto, altro che atto libero, altro che qualcosa di libero, anzi è qualcosa che va, è un atto che va proprio contro la libertà del nascituro. Ma soprattutto uh, fare un figlio, diciamo, è testo anche molto rischioso secondo me perché è quindi secondo me un atto di sofferenza perché eh, uno forse solo all'inizio ma non si rende conto appunto all'inizio di tutte le sofferenze che va a patire poi il figlio può essere facile nei primissimi anni ma poi dopo c'è una, eh, una serie di sofferenze che, interminabili che, eh, che, sembrano non avere mai fine e che quindi secondo me eh, altro che felicità, non fanno altro che far soffrire continuamente quel dato figlio. Ovviamente questo è anche il frutto della mia esperienza personale, ci mancherebbe, ma, ma comunque appunto, però in virtù di questo io sono quasi sicuro che, sono quasi sicuro che non farò mai un figlio, uh, al massimo come suggeriscono anche gli oroscopi, uh, l'astronomia, ma quella seria che dice le cose serie, io ne avrò uno, ma oltre 40 anni, almeno da quello che ho letto, uh, sotto i 40 anni, oltre i 40 anni, ma giusto per capire che cosa si prova. Ma credo anche di no perché non è che poi devo seguire per forza le indicazioni dell'astronomia, posso anche andare contro, contro quelle, insomma, queste indicazioni perché, come dice anche il mitico, il leggendario, anzi direi Immanuel Kant, la legge morale è dentro di me, il cielo stellato è sopra di me, quindi la legge morale la decido io, le cose le decido io, e quindi io sono quasi eh, sicuro, diciamo al 99%, eh, che non avrò mai un figlio. Ora, so, l'ho detto già, ripetuto eh, già in altre volte questo discorso, ma lo ripeto, forse adesso sono più chiaro. Uh, io appunto mh, mm, sarò anche condannabile perché forse sarò una, una delle poche persone al mondo che, a cui non piacciono i bambini. Cioè non è che non mi piacciono i bambini, appunto non mi piace la, la nascita, l'atto della nascita, perché in fondo anche io sono stato un bambino, ma non mi piace l'atto per quello che poi eh, porta, quello appunto, cioè per ciò che implica, appunto che va contro la libertà e anche altri diritti fondamentali, diciamo, dell'uomo. E non mi interessa uh, continuare in generazione quello che sono io, perché io, <laughs> io comunque sono unico e non sono replicabile. Quindi non potrei, certamente appunto, uh, non potrei far continuare mio figlio, diciamo le cose che faccio io, uh, creando un figlio non potrei continuare ciò che sono io, perché io sono unico, ripeto, e non sono replicabile, così come sono, sono praticamente sicuro che non sarei assolutamente un buon padre. Quindi so, sono, potrei, potrei, essere, potrei essere arso, potrei essere bruciato, potrei essere malato alla pena di morte per queste cose che sto dicendo, ma io preferisco avere una mia verità e Milla che invece andare avanti con, con, eh, insomma, eh, con le falsità, come poi tra l'altro fanno la maggior parte dei genitori oggi soprattutto, quindi preferisco avere la mia verità ben salda che poi nascondere certe cose e poi pensarle ad un certo punto della mia vita. Quindi sono, credo di essere molto più coerente io che tanti milioni di genitori, eh, soprattutto di quest'epoca, perché secondo me un conto era fare i genitori fino a diversi anni fa, un conto e a fare i genitori adesso e avere i figli adesso, che secondo me appunto è veramente un rischio ancora più grande, è veramente un rischio ancora più grande di quello uh, di anni passati. Uh, sì, uh, appunto, ripeto, sono contento per i miei fratelli, perché comunque quella è la loro vita, loro saranno contenti, hanno il loro tipo di vita, eccetera. A me sono, mi dà solo fastidio, sì, poi in qualche modo si dice che la mia vita è brutta perché non ho figli, sì, dalla parte esterna, mi hai detto che la vita di mia sorella e di mio fratello sono migliori della mia perché non ho figli, perché non sono allegro, ma poi che cos'è in fondo l'allegria? Che è una bellissima frase del pianista Chopin, eh, dice chi non ride mai non è una persona, non è una persona seria. Ecco, uh, ossimoro ma una delle più grandi verità, perché proprio chi ride in realtà è la persona più seria di chi non ride, che invece è una persona meno seria di chi ride. La frase è molto metaforica, ma appunto anche comprensibile se uno ci ragiona un po' e ci riflette in fondo. In realtà è proprio chi ride che prende le cose seriamente perché vuole fare esattamente le cose così come si devono fare, come detta la società, mentre chi non ride mai va proprio appunto contro la risata, cioè contro il modo di fare canonico di chi si attiene alle regole della società che, eh, secondo me, quando si parla di società, la società non esiste, è qualcosa che hanno inventato sempre gli uomini, ma non sta scritto da nessuna parte che le regole della società siano regole che valgono sempre e per tutti. Ricorderete la bellissima canzone di Eddie Vedder in Into the Wild di <laughs> Le Terre Selvagge di Sean Penn, film, anche libro, però non me letto. Comunque una canzone bellissima, forse prima o poi anche interpreterò, che si scaglia proprio contro la società, society, vi ricordate no? cosa vuoi da me, società eccetera eccetera, uh, sì, proprio così, uh, ma io in fondo um, non bisogna prendermi alla lettera, non sono certamente un modello da seguire perché io sono un anarchico, insomma sono contro i, contro i poteri, eh, agiono uh, da solo con la mia testa, sono molto individualista, quindi sono, ho un pensiero comunque pericoloso, perché il pensiero può essere più pericoloso del, del fisico, può fare più danni di danni fisici, così come le parole appunto, però appunto non è da prettere alla lettera, soprattutto non è da imitare perché è un pensiero mio che può essere, come ho detto, potrei essere anche condannato per questi pensieri, però appunto eh, è eh, così, eh, poi pensavo <laughs> al mio tributo su Angelo Badalamenti, eh, il continuo, la seconda parte non linciana, ma potete vedere il video che ho caricato ieri, leggete la descrizione di quel video perché è scritto tutto lì, ma del prossimo pezzo ne parlo appunto meglio domani quando lo caricherò. Sul resto credo di aver pensato a tutto, sì, se mi dovesse venire come al solito qualche altra cosa in mente, sicuramente forse aggiungo in descrizione a eh, great day again, a domani!